a vida te dá. O Senhor soberano está neste lugar. Está neste lugar. E a paz quer te dar. E a vida que só nele há. O Senhor soberano está neste lugar. Está neste lugar. E a paz que te dá. E a vida que só Ele há. Não existe.